大家好，我是陈老师，欢迎各位今天继续收看我们的节目。光阴似箭，岁月如梭，我们又到了每月生肖运势解析开始之前，请各位务必按下订阅小铃铛跟赞的按钮，这样下次老师更新视频或是新的运势解析的时候，您才能获得通知哦。一个小动作，让你掌握一生的好运道，现在就按下订阅吧。 好，时间来到了我们的阳历八月，在这个月份中，我们的节气有了立秋跟处暑这两个节气，这代表什么了呢？这是代表年底已经近了。虽然老师也这么觉得，说好像刚过完年假没有多久，但实际上真的又快一年过去了。剩下的四个月中，我们就要准备好跨年了。没错，时间就是这么快，二零二零年已经张灯结彩，等着我们前往了。 但现在我们只要用一百二十天的时间来累积过年需要用到那十几天假期所需要用到的资源，我们应该就会很轻松。如果你真的要等到秋草都黄了，气温开始降了，才想到冬天即将来到了，那就像童话故事里面的螳螂，这个冬天就会过得很凄凉了。你准备好了吗？好，首先我们看看属老鼠的朋友，在阳历八月份。 属老鼠朋友将会迈向一个不错的境界，在这个月份中，属老鼠的朋友心思以及活力，还有各方面的运势，都会在这个月中迈向一个新的高峰。无论是事业上或是人际关系上，属老鼠的朋友可以说是得心应手、手到擒来呀。但是这个状况是必须基于属老鼠的朋友你在阳历七月份的时候，有看老师的七月份流月解析，有去好好的把工作。 尽最大的努力跟能力，把它条理化，而且逐一的完成。有了正面克服，在阳历七个月的艰困期，那么在七月，我们所学习到的一些工作经验，就会在我们的阳历八月份彻底的发挥了作用。 在这个月中，属老鼠朋友意志会变得非常坚定，能够快速的面对日常的工作挑战，并且与客户的对应上也会非常具有感染力跟说服力。所以在这个时候，属老鼠朋友就要充分的运用这个时运，好好在事业上努力奋斗。这个月的努力就可以获得比之前更好的成果啊！在这个时候啊，属老鼠朋友在感情上就会显得比较冷漠了，对于亲亲爱爱啊，似乎就觉得感觉很淡。 脑袋中会一直思考工作跟事业上的事情，而且很奇妙的是什么呢？如果你的伴侣他是属老鼠的朋友，那么你就被他的磁场圈所影响，也会对感情上不太有感觉，就是一门心思的在日常工作上面或是人际关系上面。如果七月份没有按照老师的方法去努力做好你生活中的每一件事情，你这个月的一些用心就会转成烦心，那就非常可惜的了。 所以，请大家务必把握老师每一次都会提早一个月公告的流年运势解析的用心哦。好，接下来我们看看属牛的朋友，属牛的朋友可以说慢慢得到了喘息了，在经历了我们的阳历七月份的月破的压力，这个月份啊开始运势走向了平和。在这个平和的月份里面，各位要注意到事情是要把上个月练出来的稳定情绪的妙招，在这个月持续保持住。 在这个国历八月中，诸事都会开始迈向了和谐。工作职场上，属牛的朋友在心情跟情绪我们相对的稳定的状况之下，把每件事都能够分清楚它的轻重缓急，也能够妥善的处理完成。在这个相对稳定的状况之下，我们的人际关系跟工作以及财运上，整个都会非常的平顺跟平稳。但是比较特别上特别的服是在哪里呢？在这个 阳历八月份呢，属牛的朋友，你的胃口整个大开了，这个想吃，那个也想吃，什么都想吃。今天吃火锅，明天吃烧烤，后天吃意大利面，大后天再去吃个咸酥鸡，然后隔天不会忘记把好吃的甜点下午茶，然后再到了隔一周，全部再来一遍吧。整个心收就就会觉得是什么呢？只有美食最懂你的心，吃掉了美食，脑内的情绪跟心情。 我们都会有很大的解放感，同时你的体重也会整个大解放啦。我一会紧缩的，就是你的存款了。这样的美食，其实啊，老师建议你是可以事先规划的。老师觉得享受美食是人间的一大乐事啊，但是毫无节制总不是好的办法。建议可以每一周为自己安排特别的一天的美食享宴，无论你是要跟家人、跟朋友或跟伴侣都可以，或是你自己一个人去吃。 或是买一大堆的食物回家，边看片边吃，都是很棒的。这样子，你一个月就会有四天可以享受的大餐之日，让人期待，吃到了也会很开心，而且会更有味道。如果你每天不断的去享受美食，东吃一点，西吃一点，其实啊，吃到最后就感觉只有把它吃进去跟吃饱而已。不如我们有规划的享用，更能够利用经费，而且让我们的味蕾可以获得更大的满足了。 健康方面，属牛的朋友拉肚子难免了。为什么呢？因为吃的很开心的时候，冰的热的都给他很勇猛的灌下去，辣的甜的同时大快朵颐，隔天或是在当天的半夜，肚子就会给你大声的抗议，让你不不得不抱着肚子往厕所里狂奔。这要你十分注意节制哦。感情方面，只要伴侣愿意陪你吃吃吃，基本上没有什么问题。但是纠结是，对方如果一直劝你啊，不要吃这么多了。 一整个就觉得什么，他面目可憎啊！如果你的伴侣是属牛的，给他上好的草料，把他养成肥牛，你们的爱情就会比巧克力还要甜哦。接下来到属虎的朋友，这个月属虎的朋友就会开始有些懒散了，各种职场上的事情，经过上个月的速度与激情，这个月有一点累了，想休息的感觉了。但是请不要放弃哦，因为在这个月来讲，对属虎朋友来说，会面临到很多挑战的时间的，在这个月。 二零一九已经过了四分之三了，剩下的最后一季就是在这个月要开始了。许多繁杂的事物啊，就会在这个阳历八月的时候不断的涌进来。但是呢，这些事情又不是说什么很大的事情，很多时候都是一些鸡毛蒜皮的小事啊。事情很多也很杂，在这时候，属虎的朋友，你一定要把精神振作起来。无论再小的事情，只要已经到了你面前了。 就一定要把它妥善的完成，因为在这个月中会有很多的问题，绵里藏针，会让疏忽的朋友本来觉得这个事情啊随便做做就可以做完了，后面结果它带来是一连串的又烦又乱的事情了。例如什么呢？例如你可能只是忘记交接交代业务中的一点小事情，那这个事情呢，可能在业界或者是在职场上的是一个尝试哦，但是在这个时候呢，别人不认为他是尝试，的，他会觉得这是你的把柄。 把这件事情大做文章，有可能呢会把你在国历七月的时候的努力，以及未来我们要收割的成果，都给你一锅端、一勺烩了，全部都给他拿走。像这样的状况，就很容易出现在属虎的朋友周遭。明枪易躲，暗箭难防，属虎的朋友你不可不慎呐。财运方面，只要能做振作起来，不要偷懒。那上个月的，也就是我们的阳历七月的努力。 就会不断的开花结果，财源不断的涌进来了。感情方面，属虎的朋友因为精神上有点疲累，所以伴对伴侣啊，实在是有过不耐烦的。这个时候，我们可以多给属虎的朋友一些冰凉的果汁喝喝吧。属虎的朋友还蛮需要这些健康的糖分的，来这样子可以来抚慰我们的心灵。健康方面就是想睡觉，所以就推掉说夜间应酬吧，回家睡得饱饱的，明天我们再继续奋战吧。 接下来我们看看属兔的朋友，属兔的朋友延续了上个月的好心情，在这个月开始会有点倦怠感，就像什么迎向灿烂之后就会有一点疲惫，但是这个时候一定要把心思端正起来了。为什么呢？因为属兔的朋友他将会迎来了2019年最后的努力时间，从这个阳历八月开始，属兔的朋友，因为你2020年的运势会比今年还要好，所以说你一定要好好做好基础规划。 在二零一九年呢，我们属兔的朋友才有所谓的偏冲太岁的影响。其实很多时候啊，都有一点做事会有一点卡卡的感觉，不是很顺利。但是在即将来到二零二零年的时候，属兔的朋友，你需要多一点时间来做为未来做努力，需要储备的资金、人脉，以及你应该要充实的技能与知识。在这个阳历八月份，属兔的朋友，你要卯起来做，你现在多准备一分。 来年你就可以多三分的收获啊！我们的资运啊，懂运要会用运。现在的运就是要让属兔的朋友，你要能抵抗自己的什么惰性，摆出自己的心魔，一门心思的你要把自己锻炼起来，还有储备未来。我们在兵法中有一件事说得好：大军未动，粮草先行。现在就是我们属兔的朋友筹集粮草，以磨马练兵的时间，辛不辛苦？很辛苦啊！ 尤其看别人再爽，我再累，就觉得为什么我要这么累？没有为什么，因为我们在这个复杂的社会之中脱颖而出，就是要做别人不愿意做到的事情，忍别人不能忍的寂寞，那么我们才能够得到别人所不能得到的美好果实。同样是属兔的朋友，但是有些人没有看老师的流月，就日子一天一天的过去了，把日子当什么？当免洗餐具，用过就丢了。但是有些人，如果你把老师的留言听进去了。 我们没有太去沉迷于当下的享受，我们不要自怨自哀，我们把所有能量都放在为自己与家人的奋斗上，那么到最后，你就会获得别人望尘莫及的成就。那时，原本现在正在享乐的人，只能眼巴巴望着你遨游天际，他只能在原地待着了。感情的部分，属兔的朋友在这个月份欲望有点难忍，但是好像不是因为爱而性。 就是很想要，健康方面也容易感到胃痛，还有头痛。在这个月份属兔的朋友可以多喝微糖的绿茶，或是很冰很冰的蜂蜜水，或是玫瑰水。那么心中的不安情绪就可以获得很妥善的调试，爱情与健康就可以有不错的调和空间喽。接下来我们看看属龙的朋友，属龙朋友在这个月中，我们心中充满了什么巨大的能量啊？ 在这个农历八月，属龙的朋友，如果妥善的把自己调试经过了，在阳历七月的的时候的调试期，那么这个阳历八月就是属龙的朋友龙腾四海的好流月了。在这个月中，我们属龙朋友啊，记得一件事：在月初，你就要做好整个月的行程规划，先有准备。后面的部分，我们只要专心的落实自己给自己下达的作战指令，自己要服从自己的奋斗目标，不要多想，冲就对了。 在做业务朋友啊，你要不断的拜访，用你的勤劳来获取最大的拜访基数。在这个月中，能跑多少就跑多少，量放大之后，不但你的成交数会上升，成交几率也会提升了不少。在这个要赚钱呢，我们就是怎么样拼了命去跑就对了。内勤的朋友怎么办呢？内勤的朋友，请尽可能的争取你的工作表现，或是在工作之余，不妨你可以考虑兼个小差或接个小案。 只要不影响你的正职，做一些兼差，多赚一些额外的收入也是很理想的哦。在这个阳历八月的时候啊，其他的杂事、想法、忧愁、心酸，麻烦先丢到资源回收桶扔着去了。等你把钱赚到，再看看要不要把那些臭酸的心情拿出来再闻一闻。俗话说得好啊，业绩能够治百病。在这世界上，任何的辛酸跟辛劳，没有业绩这铁要治不好的。谈钱很俗气。 人生为什么要充满铜臭味？请不要为自己的懒散开脱了。心灵的能量决定你幸福的数量。钱财只是我们奋斗之后的附属品，而能自我的达成、挑战艰困、站上前所未有的高度，这是我们人生的进牙。人生最美丽的是努力的过程的风景。财富就是证明我们曾经努力过。感情与健康的部分，这个月还算平和，但是属龙的朋友在能量爆发之下。 当楚龙龙朋友的伴侣就会有一点辛苦了，就放着他拼一阵子吧，这就是人生的一个阶段。无声的支持，有时候就是最好的鼓励了。接下来看看我们属蛇的朋友，属蛇的朋友要面临到的就是一股不知道所以然的烦躁感，也不是说要发生什么状况啊，然后才会让自己心烦意心烦意乱，就是每天都觉得超级烦躁的，给自己安排一个休假吧。属蛇的朋友，如果可以，你自己一个人去海边游个泳。 看看落日余晖，看着朝阳升起，或者去山上纳凉一下，喝杯绿茶，吃个瓜子，看着风吹草偃，看着云雾缭绕，听着流水潺潺。有时候我们就是该静一静，什么话也不想说，就这样的度过了一天，什么事也不要做，放着。我们努力过了，我们也尽力而为过了，现在就让我们享受片刻的安宁。为什么？ 不为什么，因为我们就是需要妥善的休息，褪去我们世俗的外衣，just take a break。在这份寂静之后，我们可以为自己人生做得更好。我们可以为了自己与家人努力，但是一定要给自己这样的一个时间的断层。之后我们元气满满继续奋战。在这个心灵能量有点失控的阳历八月，您给自己这个小假期，有个前提。 是必须基于你在阳历七月份有把事情都按部就班做好了，到了阳历八月，我们就有这份余裕，可以好整以暇的给自己一个独立的假期。否则，如果你在七月份累积一大堆事情根本就没有做完，然后到了八月份你又想跑出去放假，那个叫做落落绕跑，那不叫假期，那叫做不负责任了。这样的假期会对周遭人对你的评价打上极低的分数。 之前事都没做好，你要怎么别人体谅你的辛劳呢？你的辛劳必须是建立在每完成每一件你做好的事情上，而不是自寻烦恼然后逃之夭夭。所以在这个国历八月，属蛇的朋友，我们受到了太岁跟月破的压力，感情上也会有很大的不安，有时候会让伴侣觉得你难以接近。为什么？因为你有时候会突然发了脾气。唉，怎么办呢？让他静一静吧。如果你伴侣是属蛇的朋友。 我们就静静的啊看着他，等他整理好自己的时候，他会感谢你的陪伴的。健康方面，属蛇的朋友这个月容易怎么样？半夜惊醒，心神不宁，怎么办呢？睡前喝一大杯热水，反正你都会惊醒的，不如这时候起来上个厕所，好好调节一下什么身体的电解质。上完厕所就可以安心的继续睡啦。接下来是我们属马的朋友。 属马朋友，在这个阳历的八月份，心中的火也逐渐再度的燃烧起来。是的，属马朋友，现在是我们奋进的时候了。如果说今年的属马朋友有什么还没有落实完成的目标，不要怀疑，不要考虑，就在这个月装好你的马蹄铁，努力的冲刺吧。今年属马朋友在这个月，吉星的力量会再度的炽热的燃烧起来，让属马朋友可以驰骋千里，傲视群雄。 千万不要低头，慢慢休息，因为你会被你自己照出来影子吓到了。请抬起头，所有在这两个月的郁闷都化为这个月的动力。我们要再次的为自己争一口气。如果我们都知道庚子年啊，属马的朋友比较弱势了，那我们在弱势之前为什么不让自己多打下一些江山，让我们能够在未来的二零二零年能够好整以暇的休息呢？知其命。 用体运，我们需要的就是在我们的兵强马壮、天时地利具备的时候，来打下一片大好江山，然后我们就可以过一个快快乐乐的年。之后，我们可以好好的经营我们在二零一九年打下的成果。正所谓什么呢？风水轮流转，人有高低运。有些人只会抱怨自己运不好，都在付出，然后自己都没有获得，可是他却很少有想过自己做什么，为什么而做。 各位要注意一件事情，千里马它不只是很会跑，而是它知道终点跟对手在哪里，所以它会努力的跑。如果你没有目标的狂奔，那叫做疯马；有目标的奔驰是良驹，是千里马。属马的朋友，老师不但提前一个月，还提前半年告诉你，就是让你在准备二零二零年的王国，你会面临到你会这个被这个环境所鞭打的窘迫。 或是你想过得跟个员外一样舒适，就看你这几个月有没有燃烧起你的斗志，盯准你的目标，然后无所顾忌的往前冲了。在这个阳历八月，属马朋友健康方面你要注意的是呼吸道疾病，在公共场所你要戴口罩，不然很容易被流行到哦。那么这样子就会减损你的战力，这样子有点得不偿失啊。感情方面较为平顺，相信属马的朋友都可以兼顾家庭与事业。 都能够相得益彰的。接下来是我们属羊的朋友，属羊的朋友，这个月属于比较安稳的月份了。环与晨曦上个月的感觉越来越加的平顺了，好像这个世间从来都是这么的和谐。之前的半年的一切风风雨雨，好像都是一场噩梦，一场幻觉一样的生活。但是我们还是要记得，过去的辛劳以及不稳定，都是我们未来要面对成长时不让自己迷惑的基石啊。 种种挫折就像种种考验，如果你都有按月看老师的流月，都有努力的勉强自己一点，一步一脚印，不急不徐的往前迈进，那其实现在的你应该就看到了未来的曙光，以及你美好的未来，已经出现在你的不远的时间点了。这个时候要记得行百里者半九十，现在逐渐迈向你非常好运的二零二零年，属羊的朋友。 你眼光应该聚集在较长远的规划了，在事业上属羊的朋友，一样按照我们上个月，也就是我们的阳历七月的模式，把每一件事情按部就班的做好，然后我们就会有比较什么多余的时间，在能力许可的范围之内，我们来参加一些社团活动，例如什么商业交流会，或是一些专业技能的学习班。 一方面你要累积自己的人脉，一方面要增强我们的本职学能，无论是语言或是专业课程的进修。属羊的朋友，从这个月开始都要尽可能的留心或是加入这些努力啊。其实在这几个月，甚至整个二零一九年结束之前，或许我们都看不到会有什么特别的收获跟结果。但是罗马不是一天造成的，越是大的成就，我们就是要越做越长久的规划。 我们不能期待今天种下苹果的种子，我们明天就有苹果可以吃吧？人生也是一样的。老师提前半年告诉你，明年属羊的朋友，你有很大的时运。那么现在就是我们要准备从稳定中求发展的时候了。在这个社会中，你有多少本事，就有多大的机会。如果你自己都很清楚了，机会是什么样，留给准备好的人。那么，请你不要停留在理论上。 是时候让我们在这个不是很轻松的时间点做一些困难的事事情了。只要你每个月都按照老师的建议，相信属羊的朋友，你在二零二零年可以迎接不错的大运之年。感情部分平淡就是一种幸福，轰轰烈烈的事情啊，属羊的朋友已经受够了，能够牵着手慢慢散步在傍晚的公园中，这就是一种幸福了。 健康方面，除了内内分泌循环不大稳定、理想之外，导致你的汗水跟口水比较多一点，而且比较臭一点之外，其余的就还 OK 啦。接下来到我们属猴的朋友，属猴的朋友在这个月份中开始有点拿不定主意了。如果属猴的朋友都有一直不断的追老师的流月解析，这个时候你属猴的朋友手上应该多少都会有点资源了。这点资源说多不多，说少感觉还是有点成果的了。 但是到了这个月，好像突然深陷无礼雾中，进退有点失据的感觉。我到底该往前迈进冲往前冲呢，还是我应该把现在的资源守好呢？要往前冲，感觉好像不是不确定性太高了，好像会把之前的努力都赔上去的感觉。但是如果我们停下来，之前的努力又成为了一种习惯，停下来又怕维持不了现在的资源，这该如何是好呢？真是纠结呀。 这个时候，属猴的朋友，你应该就要根据你过去的绩效跟成果来分析，继续的延伸下去。而不同的地方在哪里？现在我们不要多开战线。例如做业务的朋友，你会知道自己比较适合擅长哪一种客户或哪一个市场。这时候你不用尝试开辟新的战场来挑战，而是集中你所有的火力在你原本擅长的舞台中。 努力打造一个专精的战场。如果是内勤的朋友，同样的，你会有一些做的比较得心应手的业务范围，那就是多争取这类的业务延伸，在你的专业领域之中把它做精做深。在这个阳历八月之前呢，我们求的是努力跟拼命还有广度；在阳历八月开始，我们要做的事情就是把擅长业务的事情做得炉火纯青。 十八般武艺，我们只要专精一门，这一门就可以让我们打遍天下无敌手了。因为为什么？明年二零二零年是属猴的朋友朱煞围绕的困境，我们必须透过一份专业跟一份的专精杀出重围。如果不知道老的老师讲的是什么朱煞围绕，请记得在下方有老师提前半年讲的二零二零年流年解析，你就会知道老师为什么现在要你磨刀霍霍练好你的。 一阳值了，财运的部分上层稳定，感情部分会开始比较注重伴侣的心情。如果你有计划怀孕的，可以多努力做人，中奖的几率会比较高哦。健康方面，你要保持良好的作息，注意饮水，基本上不会有太大的问题。但是记得吃东西吃宵夜要有节制，否则肥胖就是你这个月最大的罩门了。接下来到我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个。 阳历八月就很容易感到彷徨了，事情好像该做的都做了，就好像还有什么事情没有做，心里啊感觉到空空的。是的，这个时候属鸡的朋友，你要做的事情就是把你的 todo 列史全部给它写下来，做完一个打一个勾。有些时候就是怎么样呢？我们应该做，或是上个月记得说这个月要做了，可是就是忘记做，然后突然想起来，哎呀，糟糕，这事情还没有做完，赶快要把它补做的事情跟业务。 这时候，属鸡的朋友，在上个月，如果是也就是阳历七月，你有看老师的流月解析，就知道要把工作或生活计划都预先写了出来。那么，你在这个阳历八月，刚才讲到的问题，你就会减少很多很多了。这个时候，属鸡的朋友就是延续上个月的习惯，继续用这个方式。 来争取下半年所剩不多的时间来争取加机了。为什么？因为从这个月开始，属鸡的朋友你会涌现许多的贵人跟机缘，让你很有机会可以往上迈进。但是如果你都没有做好准备，没有做好这些工作记录。 你就会在贵人跟巨人出伸出援手或出现的时候，你不知道该如何去把握这些资源呐，导致错失了什么提升自己现状的绝佳机会，而且这个机会还会很多，如果都浪费掉，不是很可惜吗？老师还是老话讲一句，机会啊是给看得出机会的人，以及做足准备的人，能够当机立断的人所能够取得的。 感情方面，属鸡的朋友在这个国历八月呀，就想腻在伴侣的身边，然后能的话，希望能够跟他出去来一个小旅行，享受一下二人世界。但是如果是单身的朋友，这个月会有比较强烈的寂寞感。这个时候，你可以多参加一些社交活动，其实会有不错的机会找到自己心仪的对象。健康方面，这个月要注意呼吸道的问题，打喷嚏、流鼻水外加咳嗽，这个鼻子啊就容易变成像水龙头一样。 流个不停了，要注意温差还有环境的变化，不要被流行赶上喽。接下来我们看看属狗的朋友，属狗朋友这个月份你真的有点比较辛苦了。在事业上，属狗朋友容易丢三落四，做事情容易忘东忘西，或是在工作态度上很不积极，对业务的勤奋度也会降到勉强及格的边缘，人际关系上面也会属于容易跟人家吵架的部分。 健康部分，身体的代谢跟七月份一样啊，容易散发的浓浓的体味跟口臭。除了喝很多水以外，哦，还是可以透透过什么多吃一些葡萄等富含这些什么丰富的青花素的水果，可以有效的改善这个问题。更要注意的事情就是什么衣服的整洁是十分重要的。下班回家就建议你立刻洗澡换衣服了，把自己臭死也就算了，你不要把家人也臭晕了。 知道你在外面生活的工作的很辛苦，但是你也不用靠着臭味来宣示你的主权吧。如果本身就很容易多汗，不妨在职场上就预备了干净的衣服以及可可以供自己擦洗的毛巾，这样不但是对同事，也是针对客户与主管的尊重了。总归这些问题啊，是因为什么呢？是因为我们属狗的朋友在他的心灵能量在我们的阳历八月啊，就略显得不足了。 心里总是想啊，这整个夏天我们是不是应该为自己留下一些回忆呢？今年走到现在，感觉好像很多事情做了，可又好像很多事情没做好。这种想法，这个时候我们需要的，的的确确的，就是给自己安排一个几天的假期，看看工作以外的世界。当然，这个也其实不是说你要去周游列国来个大旅游，其实就是一个很简单的放松假期。 比如说什么呢？去给专业的按摩师去按按摩，或者洗个 SPA，或是三五好友啊，去海边的小屋喝杯啤酒，或是去 KTV 欢唱一下。其实对属狗朋友来说是一个很好的安慰行程，妥善而且适度的休息，是为了我们可以有更多的能量来迎接未来的挑战。如果我们没有安排这样的休息，那属狗的朋友你会不易。 一直下意识的，好没有特别去做的，一直想说啊，我应该在什么时候休息一下？这些零散的休息时间呐，会让你整体的休息时间其实加起来更长，但是休息的效率更差，对生活厌倦感也是越来越越高了。所以说，老师建议属狗的朋友，你可以安排几天的好好休假，对属狗的朋友来说，肯定是非常棒的决定。 接下来我们看看属猪的没有？属猪的没有？生活上属于平和的路线了，辛苦的日子即将慢慢恢复与平稳，运势也会开始逐渐的上升。但是肠胃的问题啊，还是你的硬伤啊，建议少吃隔夜或是生冷的食物，多吃吃蔬果，可以让健康获得很棒的提升。在事业生活方面，属猪的朋友突然会被关注了，同事或是上司或是客户会开始审视你的业务细节以及绩效的表现。 不时的会让属猪的朋友不知道，应该是要感受到压力，还是要感受到荣幸的。其实啊，察言观色是很重要的。在这个阳历八月份，属猪的朋友其实可以力求表现，用你对于工作上的认真与积极的态度来让大家给你评价。在这个社会中，有很多的时候，大家的实力其实都差不多的，但是敢出来争取跟要求的，就是会比别人多一点机会。 所以这个月属猪的朋友，如果感受到了关爱的眼神，或者是对你的业务有一些质疑或要求，请不要下意识觉得对方好像在找你麻烦了。这个时候就是需要你尽可能的倾听与改进，或是争取对方的认同，这样可以为自己多争取一些业绩或是晋升的空间。人际关系上，属猪的朋友容易被团体间推上许多麻烦的事情，例如出去玩了就不会容易推选当什么，当成联络召集人。 办活动的时候啊，就被容易推成总干事，甚至只要是例行的会议，在安排工作的时候，就容易被委以最繁杂的工作，不一定是最重要，但是绝对是最繁杂的工作。在这个时候，老师建议属猪的朋友都欣然的接受吧。为什么呢？你把事情都承揽下来，然后我们按部就班的把事情逐一的处理好，过程既繁杂又冗长，真是让人不耐烦。 但是你把这些事情尽可能的把它完美的处理好了，那别人对你的评价以及你的能力都留下了很好的印象，未来有晋升的空间，或是让你担任领导人的时候，或是更好的差事，人家最容易想到了就是，哎，你这个人之前把业务办的都很好，那这个时候机会就是你的了。但是最怕的是什么？当你人家派给你任务之后，你抱着实在是很厌烦的方法。 要做不做，或者做的二二六六，做的很烂的，那么未来有好的机会的时候，别人也会同时想到你之前办的事实在很糟糕，所以说什么机会都不要给你。这个标签对属猪的朋友来讲是很难撕掉的哦。感情方面，多陪伴你的伴侣吧，出去看看夜景，踏踏青，玩玩水，都是很好让感情增温的方式。单身的朋友会因为你在事业上的表现如果很积极又认真。 你就可以获得一些不错的姻缘，这是一个小小的引线哦。好，以上就是我们在阳历八月份我们的十二生肖运势解析。在大方向来看，我们会遇到的都是环境上的转变，以及我们心态上的调整。但是要注意的事情就是，即将迎来的二零二零年，我们需要的就是累积资金，买足保险，或坚定的发展我们的事业。 我们都是大环境下的人，我们都必须顺着这个世界的发展与变化，没有办法做出太大的改变，甚至是抵抗。但是我们可以掌握的事情是什么？是我们自己跟家人的生活。我们可以顺天应人，知足常乐，做我们该做的事情，掌握我们能掌握的事情。要记知，要知道一件事情，任何事情只要是你能够用钱买来的，在买来的那一瞬间开始，就进入了。 损坏的倒数计时了，我们要争取的除了我们的成就，还有我们心灵上的富足，而不是永无止境的物欲了。下方有老师我们二零二零年的流年解析，以及老师推荐的各样视频列表，欢迎新朋友浏览，老朋友回顾。若你需要老师的专业命理咨询服务，这里有老师的微信号，可以与老师联系哦。我是陈老师，我们下次见。